Ciné Chamanisme, c'est une chaîne, de formats, avec des courts-métrages expérimentaux marqués du logo XP, comme celui que vous venez de voir, ou des vidéos enquêtes d'images pour analyser l'œuvre de réalisateurs, réalisatrices et artistes visuels au travers des techniques comme Vision Nocturne, à retrouver dès maintenant. La nuit fait travailler notre imagination, entre ce qu'on aperçoit et ce qu'on croit y voir. Dans cette vidéo, je vais explorer comment différents artistes de l'image ont montré la nuit, pour comprendre quels effets le choix de leur technique a sur notre imaginaire. ciné c'est chercher d'autres façons de voir en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.